Nih, ini video Angga mana Angga? Angga mana Angga? Angga mana Angga? Hah? Nenek mana nenek nenek? Oh ini nenek kan nih, ya oh nenek. Oh. Ape, ape, ape, ape foto jeng dedek yuk ah foto jeng dedek, eh foto jeng dedek hanya di Brad Barbershop setiap Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di RTV makin cakep